welcome to my channel طبعا اليوم الحلقة بتكون عن كتب بتغير حياتكم وتفكيركم وعقليتكم وكل شيء في الحياة تبون تعرفون شو هالكتب؟ Let's go! سو so, خلوني أقولكم عن الكتب اللي صدق غيرت من حياتي وغيرت من تفكيري وخلتني أفكر عدل وأقرر وأعرف أنا شو أبغى في حياتي بالضبط بس قبل شيء قبل ما اقول لكم على الكتب انا خذيت course اصلا من الدوام من شغلي خذيت course. هال course علمني اني اعرف نفسي اعرف شو الاشياء اللي انا فيها weak شو الاشياء اللي انا فيها strong ان مثلا ال strength اللي عندي طبعا علمني وايد اشياء هال course. اسم هال course تمكين صراحة هال course الصراحة يعني اشكرهم اشكرهم يعني جزيل الشكر انهم علموني اشياء وفهموني اشياء وخلوني اعرف نفسي اكثر عن قبل واعرف انا شو ابى في حياتي بالضبط فهالكورس صراحة اشكرهم مليون مرة على الشيء اللي هم سووه يعني صح احس الشركة يعني اعطتنا هالكورس ما اعرف عشان نطلع من الشركة <laughs> استهبل بس الشيء ان الكورس هذا علمني اني انا شو ابى بالضبط في حياتي وشو الاشياء اللي انا احبها وشو الاشياء اللي انا لازم اسويها وانها الافضل حقي اني انا اسويها فشكرا لكورس تمكين على كل شيء سويتوا لي اياه وفهمتوني شو ابى بالضبط من حياتي يلا خلونا نبدا عن الكتب اللي قريتها وساعدتني اول كتاب آه، طبعا بقرا لكم اياه من التليفون لاني ما بذكر كل الكتب طبعا أول كتاب من الذي حرك قطعة الجبنة الخاصة بي هالكتاب يعني ما أعشقكم بس يعني ما أقدر أنصحكم عنه أكثر ما نصحت مليون شخص إنه يقرأ هالكتاب هالكتاب والله بيفتح عقولكم بيخليكم تنصدمون حتى بس مش الكتاب ترون تشوفون الفيديو في اليوتيوب موجود اكتبوا اسم الكتاب بحط لكم اياه here او في ال description بحط لكم ال link بحط لكم كل شيء عشان تشوفونه انزين هذا اول كتاب صراحه وايد غير من حياتي وايد علمني اشياء وعلمني انه ما اكون خايفه من اي شيء ما اكون خايفه من اي خطوه اخذها في حياتي تخيلوا في كتاب يعلمكم ان انتم خلاص ما تخافون للابد هذا هو الكتاب قروه تستفيدون خلونا نروح للكتاب الثاني الكتاب الثاني The Secret The Secret اوكي The Secret كتاب السر كتاب السر وايد حبيته لانه يخليكم ايجابيين تماما حتى الكتاب انه يخليكم آه كيف اقول لكم كيف اعطيكم اياها يعطيكم دافع انكم تسوون الشيء وانكم ما تفقدون الامل يعطوا لكم ايجابيه قويه يخليكم تفكرون عن الحياه بطريقه احسن وكيف تقدرون تجذبون الاشياء حقكم من العقل الباطني ف صراحه هالكتاب ممتاز وانصح فيه كل حد يقراه الكتاب فيه اكثر عن جزء في The Power of the Secret في Teenager Secret في The Secret في في وايد منه بس انا قريت ممكن اثنين منهم The Power of the Secret و The Secret صراحة الكتاب ممتاز لأنه يتكلم عن الجاذبية كيف تقدر تجذب الأشياء حقك هذا واحد من هذا ثاني كتاب طبعا مش واحد من الكتب هذا واحد من الكتب بس هذا ثاني كتاب الكتاب الثالث إدارة الوقت time management كل حد يحتاجه مش بس ال business people احنا بعد نحتاجه الناس الطبيعية تحتاجه عشان نقدر نستثمر الوقت نستثمر وقتنا لان احنا دوم على فكره انتم لو لاحظتوا احنا دوم نقول اوه انا ما عندي وقت ما اعرف شو اسوي ما عندي وقت انا busy الحين مشكله تقول ان انا busy او مثلا واحد يقول ان انا busy وش جالس تسوي؟ جالس طلعت التليفون جالس تشوف ال social media؟ يا حبيبي يوم تكون busy تكون جالس تستثمر وقتك في الشيء صدق بيفيدك في حياتك في المستقبل فهالكتاب جدا مهم لكل حد لكل حد جالس تتابعنا الحين كتاب إدارة الوقت time management بحطه هني بحط لكم link down below لازم تقرونها هالكتب جدا مهمة أنا ياسة أقول لكم هالشيء وياسة أتكلم معكم بهالطريقة لأن هاي كتب جدا مفيدة للعقل وللإنسان ولحياتكم ولمستقبلكم بعد أوكي في كتاب ثاني وهالكتاب صراحة أنصح لكل حد اللي هو اسمه الأب الغني والأب الفقير Rich Dad Poor Dad فأنصح هالكتاب إن كل حد يقرأ بحطه هني بعد أنصح كل حد يقرأ هالكتاب لأنه بيعلمكم وايد أشياء بيعلمكم كيف الأغنياء يفكرون وكيف الفقراء يفكرون الكتاب جدا ممتاز للي حاب يستثمر واللي حاب انه يدخل له دخل دائما كل شهر يوميا شو المفروض يسوي الكتاب جدا ممتاز وانصحكم تقرونه شوفوا انا بقول لكم شيء اوكي اللي ما يحب يقرا ويحس انه ما يبي يضيع وقته انه هو يقرا ولا اللي يحس انه آه بعدني بقرا آه مالي خلق آه ترى في Audible في اماكن تقدرون تسمعون فيها الكتاب كامل بدون ما تقرونه تحطونه وانتم حتى رايحين الدوام او سيديات او اي شيء تشترونه المهم تقدرون تسمعونه بدل ما تقرونه تسمعونه فليش ما تسوون هالاشياء؟ اوكي الكتاب اللي بعده كتب تحليل الشخصيه طبعا اهم شيء انك تحلل شخصيتك الاول بعدين تحلل شخصيات الناس الثانيه ما تتفلسف تقول لا والله ابى احلل شخصيات الناس الثانيه بعدين بحلل شخصيتي لا نو ماي فريند حلل شخصيتك اول شيء بعدين فكر تحلل شخصيات الناس الثانيه افهم شخصيتك اعرف منو انت افهم نفسك الأول عشان تفهم الناس حب نفسك اتعلم عن نفسك اعرف انت شو شو شخصيتك شو قدراتك شو ال strength شو ال weakness اللي عندك بعدين تعلم عن قدرات الناس عشان تفهم عشان تعرف عشان يكون عندك طاقات تعرف انت شو الضعيف فيه وشو القوي فيه تعلموا عن نفسكم قبل ما تعلمون عن الناس افهموا نفسكم افهموا انتم شو تبون من نفسكم بعدين اعرفوا شو الناس يبون انتوا اهم عن كل حد اهم شيء اني تحمست اوكي الكتاب اللي بعده آه في كتاب اسمه الحافز وهو طبعا اللي يحفزكم ان انتم تسوون كل شيء تبون تسوونه بحياتكم اوكي انه او مثلا او انا ابغى آه، مثلا اسوي مشروع هالكتاب يحفزك ان انت تبدا تستثمر من نفسك وتبدا تعرف شو ال step by step الاشياء اللي لازم تسويها في حياتك عشان توصل لهالانجاز آه. طبعا انا عندي كتب بالانجليزي اقراها واذا حابين تعرفون الكتب اللي بالانجليزي بسوي فيديو ثاني بس احتمال اتكلم بالانجليزي في هالفيديو وبقولكم عن الكتب بحط لكم ال links down below اذا تبوني اسوي فيديو بالعربي خبروني واذا تبوني اسويه بالانجليزي خبروني بعد فهاي some of the books اللي أنا حسيت أنها صدق بتفيدكم وأنها بتعلمكم أشياء وأنها منها فايدة فحبيت أشاركها معاكم حبيتكم تعرفونها وحبيتكم تقرونها وتتعلمون أكثر وتستفيدون من هالأشياء هاي الكتب المهمة حق الشخص مش الكتب التافهة اللي ما منها فايدة اللي تضيع الوقت وبس شي تقرونها اقروا شيء يفيد عقلكم اقروا شيء يخلي عقلكم ينمو يكبر ويفهم أكثر ويتعلم وتعرفون تبدؤون تتحملون مسؤوليات وتكونون أحسن So guys ما تنسون تسووا لي subscribe, share and like وما تنسون تحطون comments down below خبروني شو الكتب اللي تبون تعرفون عنها أكثر شو الكتب اللي تبوني أتكلم عنها وهل تبوني أتكلم عنها بالإنجليزي ولا تبوني أتكلم عنها بالعربي So let me know. Matin soon. Tugutun al jaras. Bye guys.